Instagram. Το Instagram είναι μια δημοφιλής υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επιτρέπει τη λήψη και το διαμοιρασμό φωτογραφιών και βίντεο. Έγινε ευρέω γνωστό χάρη στα φίλτρα ψηφιακών φωτογραφιών που προσφέρει, ενώ σήμερα διαθέτει φίλτρα και για βίντεο, καθώ επίση και πληθώρα άλλων εργαλείων φιλικών προς το χρήστη. Κάθε χρήστη έχει το δικό του προφίλ, το οποίο μπορούμε να εμπλουτίσουμε με μια φωτογραφία προφίλ, ένα βιογραφικό μα ή και σύνδεσμο προ κάποιο άλλο site από προεπιλογή. Κάθε προφίλ χρήστη είναι δημόσιο προς προβολή, όπως και οι φωτογραφίες και τα βίντεό του, κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει μέσω των ρυθμίσεων. Μπορούμε να ακολουθήσουμε όποιου χρήστε επιθυμούμε και να ακολουθούμαστε από όσου ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο που ανεβάζουμε στο προφίλ μας. Ακολουθώντας χρήστε, οι φωτογραφίες και τα βίντεό τους προβάλλονται μέσω τη αρχική οθόνη κάθε χρήστη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία κάμερα τη συσκευή μα έτσι ώστε να τραβήξει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και στη συνέχεια να προβούμε στην επεξεργασία αυτών μέσω διαφόρων φίλτρων και εργαλειών που παρέχει δωρεάν το Instagram. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα επιλογής παλαιών φωτογραφιών και βίντεο από το gallery της συσκευή. Για την εφαρμογή ενός φίλτρου, αρχικά επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια επιλέγουμε κατάλληλο φίλτρο από τα διαθέσιμα. Στη συνέχεια, είμαστε σε θέση να κοινοποιήσουμε την επεξεργασμένη φωτογραφία απευθείας μέσω email ή μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook, Twitter, Tumblr, Foursquare και Flickr. Το ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο στο Instagram είναι εφικτό μόνο μέσω των κινητών συσκευών και όχι μέσω υπολογιστή. Από υπολογιστή μπορεί κανείς να δει το προφίλ του, την αρχική σελίδα του με φωτογραφίες και βίντεο όσων ακολουθεί, στις οποίες μπορεί να κάνει like και να αφήσει σχόλιο, ή να κάνει follow νέους χρήστες. Κάθε φωτογραφία ή βίντεο μπορεί να λάβει likes και σχόλια, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για κοινοποίηση φωτογραφιών ή για κατέβασμα. Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει πολύ καλές λειτουργίες για εξερεύνηση νέων φωτογραφιών και βίντεο. Εκτός των hashtags, υπάρχει ξεχωριστή επιλογή αναζήτηση με φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία είτε είναι δημοφιλή σε όλο τον κόσμο, είτε έχουν σχολιαστεί ή δεχτεί like από όσους ακολουθούμε.